хочу, что ты сдохнешь. А если я не хочу? А мне насрать, что ты хочешь. А мне насрать, что ты хочешь. Пиу-пиу, теперь ты убит. А вот и нет.